ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਨੰਬਰ 804 ਸੋਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਰਦਾ ਨੂਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਨ ਚੜਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਹਿਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਹਿਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੂਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿਛੋਕਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਘੜੂਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਲਾਅ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ as a legal assistant work ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਥਿਸ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੁਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੀਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਕਰਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਊਡਲੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਊਡਲੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਂਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲੀ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਐਮਪਾਵਰਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਮਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਜਸਟ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ thank you so much sir sir ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਦਰਾਸ ਵਰਨਾਸ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਕਿ equal should be treated in their own class or in their ਓਨ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਦੀ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਓਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰੂੰਗੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ constitution discrimination on the basis of races caste and sex ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਨਿਸ਼ਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ it's one of the major point ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੀਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜੇ because India is a secular state ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਇੰਨੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੀਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ 90 90% ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ on basis of their religion because ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਨਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਖੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੋ these are man made things ਨਾ ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਥਿੰਗਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀ ਦੈਟਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬਾਜੀ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਅ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਆ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਆ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ best of luck thank you ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਬਸ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨਾ ਟਿੱਕਾ ਝੁਮਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜੂੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਬਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਟ ਬਾਲ ਛੋਟੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਪਰਾਂਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਟੈਗ ਨੰਬਰ 805 ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਪੀੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਪੰਛ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡੇ ਮੇਰੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਰੁੱਖ ਬਦਲਣ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਚੜਤ ਪੰਜਾਬਨ ਦੀ ਤੂੰ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸ਼ਕੀਨਾ ਮਣਕ ਪੰਜਾਬਨ ਦੀ ਤੂੰ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸ਼ਕੀਨਾ ਮਣਕ ਪੰਜਾਬਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਂ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 22 ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਰਸ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪੰਗੜਾ ਪਾਣਾ ਔਰ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ Google ਥੇਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਟ ਵਾਕ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੈਟ ਵਾਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਕੈਟ ਵਾਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈਗਸ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟਿਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਂਡਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੇਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਲਿਓ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟਸ ਲੋਕ ਤੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਹੈਂਡਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਂਡਸ ਦੀ ਪਲੱਸ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਵਾਕ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਡਰੈਸਟਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ so always work on yourself on ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਜੀ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਣ ਯੂਨੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੱਪੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਬੱਬਾ ਨਾਣਾ ਨਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬਣ ਨੰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਪੰਜਾਬਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਣ ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬਣ ਬੋਲਣ ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਲਈ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੱਧ ਗਿਆ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਰਸ ਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਹੱਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਹੱਲੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੱਲੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੀਨ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੌਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਦੇ ਕਰਕੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੌਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਮ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਉਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕਪਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜੋ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂੰਆ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਧਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਚੱਕਣ ਸੈਕੰਡਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲ ਪਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆਨਸਰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿਵੇ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਗੁਰਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਊਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਊਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵੂਮਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਣ ਆਈਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ daddy is called woman empowerment ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ woman empowerment woman empowerment ma'am Sorry, thank you. I'm no one. It answer freedom freedom ਹੀ ਕਿਹਾ woman empowerment little bit nervous serious ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਿਆ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਰਵਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾੜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੱਟਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਈਕ ਫੜੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਥੋੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਆਮ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖੋ thank you okay best of luck thank you thank you so much ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਜੀ ਛਾਣਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਪੈਂਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ contestant Gagandeep Kaur tag number 806 ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੱਕ ਹਿੱਲੇ ਮਜਾ ਜਣ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਜੀ ਲੱਕ ਹਿੱਲੇ ਮਜਾ ਜਣ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕ ਇੱਕਦਮ ਮੁਟਿਆਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਓ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚੌਂਦੇੜੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਨੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਾਂਸਿੰਗ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬਸ ਇੱਕ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਰੈਂਪ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਜਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਾਕ ਸੱਚੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਲੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਲਹਿੰਗਾ ਫੜ ਕੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਤ ਬੀਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਤ ਬੀਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਇਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਹੈ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੀਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਪੀਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਘੱਗਰੇ ਦੀ ਬਿਲੋਂਗ ਵੀ ਘੱਗਰੀ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੱਜ ਮਤਲਬ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਾ ਗੌਰਵ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਲਹਿੰਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਗੇ ਗੌਰਵ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਗਾਓ ਗਾਓ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨੀ ਪਾਇਆ ਲਹਿੰਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਏ ਮੁੰਡਾ ਮਰਜੂ ਮਰਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਜਾ ਚੱਕੇ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦੇ ਥਲੇ ਤਿਲ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਵਾਕੇ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦੇ ਥਲੇ ਤਿਲ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਵਾਕੇ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਣ ਦਾ ਬਟ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬਟ ਬਚਪਨ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ <laughs> ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ Song ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਬਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਹਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਡਾਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੋ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਨੱਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਹਨਾ ਸੋ ਬਾਕੀ best of luck thank you sir ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀ ਮਾਏ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਲੀ ਮਾਏ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋ ਕਿਰਨ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਕਢਾਤਾ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਾਉਂਡ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਮਨੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਨਿੰਦਰ ਮਿਸਿਸ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਤਰੁਣ ਭਰਤ ਤੇ ਮੇਰੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ ਬੀਟੈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 2006 'ਚ ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਆਈਟੀ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 2006 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਈਟੀ 'ਚ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੇਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਟਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡੇਲੀ ਬੰਬੇ ਵਗੈਰਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚ ਗਰੂਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 100 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਦਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ बार ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਟ ਨਹੀਂ नहीं ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜੋ ਅੱਜ ਲੜੋਗੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਈਡਲ ਮੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਗੀ ਹੈ and that's what Maninder Kaur is ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਸੇਲਸ ਅੱਛਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਗੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜੌਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ 5 ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੀਐਨਕੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੈਂਡ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਂਗੜਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗੜਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਸਬੰਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰੜ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਖਰੜ 'ਚ ਵੀ ਫਲੈਟ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਮਤਲਬ ਰੈਂਟਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨੇ ਵਾਂਗਾ ਜਾਣੀ ਮਨੇ ਕਿਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾਨੂ ਵਾਂਗਾ ਨਾਨੂ ਵਾਂਗ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਕਿਉਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ we are 3 sisters and 1 brother ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਲ ਆ ਕਨਵੈਂਟ ਐਜੂਕੇਟ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੈਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਪੜਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੀਨ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਨਾਨੂ ਮੰਗਰ ਕਵਾਂਗੀ ਨਾਨੂ ਮੰਗਰ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ 네ਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਇਹ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 100% ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ 100% ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ 네ਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੰਨੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਕੋਈ being a senior or positive point ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸੇਲਸ ਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਬੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇਵੇ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇਵੇ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਐ ਉਹ ਰਾਜ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜਕਾਉਣੀ ਐ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜਕਾਉਣੀ ਐ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਾਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਲਡ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਕਾਣੀ ਆ ਓਏ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੀਦੀਆਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲੀ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੈਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਚੱਲੂ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਖੜਕਾਉਣੀ ਹੈ <laughs> ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਲੈ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਨਸਰ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਤਲਬ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਕਮੀ ਹੈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹੇਅਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਹੈ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਟਰ ਬੈਟਰ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ thank you so much thank you sir